إيه انا يما والله ما بطلت والله ما بطلت مكتوب عليه فضايح الفنانين والفنانات لا عاد صراحه هذا اللي تسويه زاد عن حده هذا شيء ما ينسكت له انا اعرف شنو اتصرف معه يمه انت لو تشوفينه عيونه بغت تطلع بغى يتبعني خلاص نعم بتعمل ايه؟ بقرا في كتاب كتاب ايه ده يا حبيبي؟ آه. جبت تشاركني في شغلك حارمني من عطفك ومن حنانك شو اسمك هنادي بقولي ايه؟ إيه. وانا اخبي عيني يا اللي الهوى اللي الهوى اللي الهوى ابي كمبيوتر جديد يما الله يخليك حق من ولد الجامعه ان شاء الله يما حبيبتي انت انت بس وانا عندك احلى كمبيوتر واحسن كمبيوتر يلا عاد بس حبيبتي اهلي بكره اوكي ولو مش محتاجه الموبايل القديم انا كنت عايزه اه طبعا أكيد تهاوشي واحد حدثك بشي جرح إيدك لا كنت قاعدة ألعب كرة ليش داش وإنها تلعب كرة؟ تصبح على خير يا حبيبي باي باي